ඔය අන්තිමටම පාංකෑල් කීරද ඉහිලෑට අපි මෙහෙමිටියට හෙන සල්ලිකාරයෝ ආඩි කල්ලුත් කියලා තියෙනවා පේ පවුල මෙහෙමයි කියලා ලොකුකම කියනානම ඒ රෑටත් පාන් කන්න තරම් අපි පෝසත්තිත. ඊරට පාංකනතනම් පෝසත් වනාට හ ප්‍රශ්න උත්තරදෙන් තරම් බුද්ධිමත්කමක් නන්න අනේ මුළු පවුලේකෙටත් හයිෝ විතරක් ගෑනුනේ තින් මං ඇවේ බං අන්තිමට පාංකෑ රුපියල් කීයට අරන්ද කියලා. කිය ගාන අරන්ද පාංකෑ අන්තිමටම ඊය රෑට ලුක හරි මට මතක රුපියල් ඔයත් අහනේවා හැට පහට ඇට පහට ඇට පහටනේ පාදානදංජුව රුපියල් තුනයි පණහට විතර ඉඳලා රුපියල් දෙසියට විතර වෙනකම් පාංකාපු පරම්පරාවක් විදිර අපි ඉතිහාසගත වෙනවා කවදරු දවස්සක හරි එහෙම හරි අපි ඉතිහාස ගත මට මතකයි අපේ අම්ම ඉස්සර 3.50ට පාන් ගේනවා හන්දිය කඩෙන් ගිහිල්ලා හරි පාන් ගෙඩියක් අරගෙන 3.50 ගානේ මට මතක තියෙන කාලය ඒ කියන්නේ මේ වැඩි කාලයක් නෑ එතකොට හිතන්නකෝ අපි 100 ලාත්තලා 750ට පාන් ගෙඩිය කියනවා දැන් රුපියල් 200කට විතර කිට්ටු වෙන වෙලා තියෙනවා ඉතින් එතකොට අපි ඉතිහාස ගතලා 3.50 ඉඳන් 200 වෙනකන් කියලා අපේ ළමයි ඉතිහාස ගත වෙයි 200 ඉඳන් 1000 විතර වෙනකන් අපේ ළමයි නෙමෙයි අපි මේ ඒ රෙකෝඩ් එකක් තියයිද දාන්නේ දෙසියනම් දාහ නෙමේ බං දෙසියනම් ගවදාල පාන් කෞතුකාගාරයෙන් දකින දැන්ට අපේ ඔවුන් ඉතිහාසකතු යෝම ගොත්තේ. ඕනේ ඒ මේ මොනාද අපච්චි මේ මොනාද මේ ඕ තමයි පුතේ අපි ඒ කාලේ කාපු අය පාන් කියලා හරි රහයි ඕක පරි පොද්දක් හදාගත්තාම හොඳට කන්න පුළුවන් ඕක කියලා අර කෞතුකාගාරේ වීදුරු කූඩුවක දාලා තියෙන පාන් රාත්තලක් පෙන්නලා ළමයින්ට කියන දවසක් විදුරේ මේ එතන මේ මේ සීනි පිටි එකට එකතු කරලා හොරෙන් කාපු අන්තිම પરම්පරාවත් අපි තමයි <laughs> දැන් ඉන්නේ උන් දන්නෙත් නෑ මේ කිරිපිටි කිව්වම මොකද්ද කියලා